Desculpa, boneca, outra rodada de bosta. Palmas, coloca na conta do bico de sua mãe. Agora, meninas, o que eu vou dizer não pode sair desta mesa. Fiz uma macumba lá fora, todo mundo vai morrer. Nando. Vocês não ouviram isso de mim. Mas parece que Abe prefere profissional do sexo. Louras naturais. <laughs> manda lembranças pro. Filho da puta! Toda <laughs> do plano B. Onde está o plano Prometa. Oi, Lola. Desculpe o atraso. Ah, foi até bom. Transar. Ah, ah, ah, ah. ah.